हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट हम पहले सीख चुके हैं आज हम बात करेंगे सब स्क्रिप्ट की ठीक है तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए मैंने शॉर्टकट की आपको बताया था आप उससे सुपर स्क्रिप्ट करा सकते हैं लेकिन आज सब स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो मान लीजिए आपको H2O लिखना है H2O वाटर का फार्मूला होता है साइज में अब अगर आपको H2 लिखना है तो आप साधारण तरीके से नहीं लिख पाएंगे जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे H2O लिखने की कोशिश करता हूं तो यहां पर देखिए H2O लिखा मैंने ठीक है तो ये देखिए ये ऐसे हो गया ये जीरो लिख दिया मैंने O के बजाय अब देखिए ये ये ये कुछ इस तरीके से हो गया ये देख रहे हैं H2O अगर मैं इस O को कैपिटल भी कर देता हूं तो भी ये इस तरीके से दिखेगा ठीक है तो सब स्क्रिप्ट लिखना है ना टू को नीचे लिखना है दैट मींस कि सब स्क्रिप्ट हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे तो देखिए आपको इज इक्वल टू लगाना है ठीक है और x एच लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में तो ये देखिए इस तरीके से आप डबलेटेड कोट्स में इसे लिख दीजिए फिर एंड लगाइए इसी तरह से हमने सुपरस्क्रिप्ट भी किया था आपको याद होगा और फिर यहाँ पे कैर लगा लेता हूँ और कैर का भी प्रयोग हमने किया था आपको याद है अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं आप देख लीजिए तो ये हो गया 8322 ये वो कोड है 8322 जिसकी मदद से हम सबस्क्रिप्ट करा पाएंगे अब इसको बंद करेंगे और यहां पर क्या करेंगे एंड लगाएंगे और हमको क्या करना है ओ लिखना है ना तो ओ को डबल डबलेटेड कोट्स में लिखेंगे कुछ इस तरीके से तो ये कैपिटल में मैंने ओ लिखा है ठीक है तो ये वो कोड है जिसकी मदद से 2 जो है आएगा तो यहां पर आंसर ऊपर दिखाई भी पड़ रहा है एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए H2O इस तरीके से आ जाएगा देख रहे हैं ये बहुत इजी है आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये किस तरह से लिखना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें thank you for watching this video